HP Records en el beat. ¿Bajas Si yo bajo, lo tendremos que hablar. Y no quiero empezar a discutir por mi cara, mamá. Me golpean. Desde hace meses ya probé mi saliva con mi sangre muchas veces. Y no me digas que tú entiendes mis penas. Entiende, tú eres otro más de mis problemas. Déjame en paz, tú no quiero más de lo que das, ¿entiendes mamá? Solo, déjame solo, solo como todos, porque solo así siento que mejoro. Encerrado en mi cuarto con mis labios reventados, con rasguños en los brazos, tengo un ojo morado, fue cómico. Tirado ahí tras mi golpiza, yo estaba serio, pero en serio escuché muchas risas. No creo que lo hagan por un defecto serio buena persona debe ser porque soy nuevo Trato de ser amable, pero no tiene efecto Y su idiota líder se cree que es perfecto Y he tratado de enfrentarlos porque todo esto me enoja Tener que ocultar de mi ropa gotas rojas escuela, pero antes era mejor. Tenía muchos amigos en el cole anterior. En esta nueva escuela no logro ser amigos. Desde que llegué aquí solo joden conmigo. Cansado en las mañanas de entrar por ese portón, caminar por el pasillo y entrar ese salón. Es que ya estoy cansado de la misma situación. Que se sientan tan graciosos cuando en verdad no lo son. Los profesores no me ayudan, solo intentan opinar, me critican sin ayudar Mis notas han bajado, mi ánimo ha bajado Se quejan pero nadie sabe lo que estoy pasando Hay una chica guapa en el salón, maldición Yo la miro sentado desde el pupitre del rincón Prefiero no hacer conversación Me apena que me vea como el tonto del salón ¿Crees que no me duele idiota? Déjame en paz, sé que tú también tienes problemas con tus papás Pero me da igual tu vida y tu familia desquitas conmigo tus propias heridas. son muchos Siento miedo porque sé que yo acabo herido si lucho Estoy aquí sentado solo entre los escalones En el receso solo, solo yo y mis canciones No tengo con quién hablar, sé que no es algo normal Tenerle miedo a los demás y sé que a todos les da igual Al menos sé que tengo música para perderme en el celular Tan solo me queda escribir lo que vivo aunque sé que nadie lo leerá Mejor prefiero alejarme Quería amigos pero ya no quiero integrarme A veces solo espero el momento oportuno para poder vengarme de ellos uno a uno. Quiero que vean como yo su sangre en la acera reírme y decirles que cosechan lo que siembran, pero no es mi manera. Ya quisiera verlos aguantando como yo toda esta mierda. no tengo hambre, más.